सीबीआई ने बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया है जिसके बाद आज उन्हें अदालत में पेश किया गया बता दें कि चिदम्बरम ने दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है वहीं इस पूरे मामले में आईएनएक्स मीडिया की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी के सरकारी गवाह बन जाने के बाद चिदम्बरम लगातार मुश्किलों का सामना कर रही हैं यहाँ तक कि अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है गौरतलब है कि इस मामले में उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम भी जेल की हवा खा चुके हैं दरअसल जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि 2007 में चिदम्बरम के वित्त मंत्री के कार्यालय के दौरान उन्होंने पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की आईएनएक्स मीडिया कंपनी को मंजूरी दिलवाई थी जिसमें पाँच करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई थी लेकिन कंपनी में 305 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया था यानी 300 करोड़ रुपए ज़्यादा वहीं कंपनी ने खुद को बचाने के लिए पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के साथ मिलकर साजिश रची और सरकारी अफसरों को प्रभावित करने की कोशिशें की गईं दावा किया जा रहा है कि इस मामले में कार्ति चिदम्बरम ने रिश्वत ली थी सीबीआई का आरोप है कि कार्ति चिदम्बरम ने कंट्रोल वाली एक कंपनी को इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के मीडिया हाउस से फंड ट्रांसफ़र किया गया था जिसके बाद कार्ति ने अपने रसूख के दम पर आई को फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हासिल करने में मदद की थी वहीं आई मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा 15 मई 2015 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी इसके बाद ईडी e ने इस संबंध में पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के दौरान एयरसेल मैक्सिस डील की जांच होनी शुरू हो गई इस डील में ईडी e द्वारा की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान टीम का ध्यान मैक्सिस से जुड़ी कंपनियों से तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम से जुड़ी कंपनियों में पैसे आने पर आया जब ईडी ने इस मामले की बारीकी से जांच की तो एक के बाद एक घुसखोरी की परतें खुलना शुरू हो गई वहीं इंद्राणी मुखर्जी द्वारा इस केस में सरकारी गवाह बन जाने के बाद चिदम्बरम कानूनी शिकंजे में फंसना शुरू हो गए आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें कहा गया था कि समूह ने 2007 में विदेशों से 305 करोड़ रुपए लेने के लिए मंजूरी हासिल करने में अनियमितता पाई वहीं ईडी ने भी इस मामले में 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और सीबीआई की ओर से चिदम्बरम को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया चिदम्बरम ने 30 मई 2018 को सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत का अनुरोध किया वहीं 23 जुलाई 2018 को ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 25 जुलाई को दोनों मामलों में अंतरिम राहत दी हाई कोर्ट ने 25 जनवरी 2019 को दोनों ही मामले में चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा लेकिन 20 अगस्त को उनकी जमानत याचिका को ठुकरा दिया गया जिसके बाद 21 अगस्त को उन्हें रात को गिरफ्तार कर लिया गया